әлімбай атаның баласы қайрат шабандоз таста еңке ә, гәрі да бұл гәрі көпеннің аты ма Қошанкөл салым берген, қошан. қошан қошанға бір салым беріп қойыңдаршы қаракеш болып тұр ғой бұның қолы онша селқос тартып жатыр бұл дұрыстап беріп қойыңдар бұған қошан неғып қатты тартып қоясың жоғарғы мәреге қосай белді мекенінен келген көпен мырзаның атыменен әлімбай ақсақалдың баласы ардагер шабандоз қайрат шабандоз тастады ағайын жоғарғы мәреге бес мың теңге барып аласыз бес мың теңгені келіп ал ұлеке келіңіз ұлеке міне э, бәрекелді міне көргенде жақсы көш бастайды деген ұлағатты ұстаз неше жыл мектеп бастарған міне басқаға ұлеке келіңіз келіңіз келіңіз Ол кептіп келтім бір өкірдеге дедіңдер ма? Жоқ, жоқ, Жоқ, Қалай, қожай мына алып қалай қалай, берсін енді қалай, қалай, қалай ассалаумағалейкум қадірлі тойға жиналған игі жақсылар қадірлі қонақтар міне сексен бесінші жылғы түлектер мына қызылқұмда білім алып әрқайсысы әр тарапқа алтын ұядан ұшып бүгін міне жиырмасында бәрі жиналып елге бір үлкен той берейік елдің алғысын алайық батасын алайық деп ниет қылып отыр батаменен ер көгерер жаңбырменен жер көгірер деп мына жігіттер баталарын қабыл болсын міне өздерің туралы жақсы әңгімелерді естиміз әрқайсыңыз өз өмірде жолдарыңыз тауып үлкен белестерден көрініп жүрсін одан да әрі қарай өмірлеріңіз алға басып жақсы үлкен үлкен биіктерге жете беріңіздер е құдайым оңдасын еш жамандық болмасын дастарханның байлығын деннің саулығын кең кетпес дәулет беріп әрқашанда еліміз тыныш жұртымыз аман қазақстанымыз көрге үйресін әулен Той тойға қаласын. Бәрекелді мұны. 27 февраль күні Алатау Батыр елді мекенінде 400 мың теңге 20 майда алу бар. Той бар тойға тамашаға өтіңіздер қадірлі ағайын. Кел, кел, сүткен дауының 20 жылық азаматтар. Бәрекелді мұны. Әй, тамашаман ассалаумағалейкум көкпар сүйер қауым мынау бір мың тоғыз жүз сексен бесінші жылғы жігіттер құдай қаласа ниеттерің қабыл болсын елден алыватқан баталарың қабыл болсын жайылып жатқан дастархандарың тек тойға жайсын тек тойға келейік жігіттер әй бәрекелді бәрекелді міне сарайнадан ашы деп қайғырады жомарт адам міскінді тойдырады біреуден başlarını bozamaz. Al arşını ayıbını şıktın. Ey kavga. Ey bereketi bereketi mi? Haydos haydos. Ben yerden ilk balası gel. Tüskörtte gelen Nurlan Can'a çok. Ekmenin Medine çaldığı Kızıl Safar dedi koymak kalmışsa. Ekmenin anında kıymetlisi. Mekke olup kabulada ilgilmişi қаруында келуінде сүткептен келген кереметті сәйгүліктер тәрбиелеп жаттырып жатқан айтулы атбегі нұрлан Мұрзаның аттары салып жатыр ағай мына жоғарғы мәреге сүткент қарашы сүткенттен келген сүндет жабындыз тастады ағай е міне бәрекелді міне батыр нағыз батыр бұл е сүндет төбелесесің ба мынамен бәрекелді қарашы ән азамат ән азамат міне сүткенттен келген кереметтей сәйгіліктердің егесі Нұрлан Мұрзаның атыменен жоғарғы мәліге сүндет шалында ұстаса ағайын, баруында келуінде Нұрлан Мұрзалардың аттары салып жатыр ағайын.